Hæ! Velkomin í HR! Komin inn! Er ekki öll núna smitt ykkur? Og það er opið 24x7. Brúfum! <laughs> Nú er enda bara í góðu verðinu verið að undirbúa jólinn hérna. Þannig að ég myndi mæla með þessu fyrir alla. Skráðu þig, mikið blóki. Núna, núna! Ef maður velur eitthvað sem kveikir í manni, þá hlýtur maður ekkert að staða sem við. Þegar lífið hefur bara svona endalaust upp á að bjóða, þá getur verið mjög erfitt að velja einhverja eina leið. En það eru náttúrulega ekki til neyn vandamál, það er alltaf bara mísmöndi lausnir. Og að gefast upp var einhvern veginn aldrei í bóði og þetta er bara að trúa sjálfur sig og sína drauma. Það er lífið lífið.